Denie suki. Easy, brother, easy. Rozedinha suki. Palas, palas, palas. Easy. You fucking shut the fuck up. You're a fucking fucking noob, suka. bro. You're a fucking Ты noob. позишь, ты повис, ты fucking сука, ты, блядь. You're a fucking noob, bro. Ты It's not fucking me сука, ты problem. позишь, руку. It's not me, bro. Yeah, shut the fuck up, I не смогу за меня прыжни с дополнительника. Я не fucking know. You shut the fuck up. You shut the fuck up. You shut the fuck up. You мне прыгни, а мне прыгни, это позишка.